Share ko lang kung paano patamisin ang lemon, okay? Sekreto po. Una, igulong nyo po siya pa ganito para yung katas niya ma mabuo. Pangalawa, hiwain nyo po ng pa-X. Pa-X pa -X po ang hiwa ha, pa-X. Ayan. Pa-X. Yan po ang sekreto para tumamis ng lemon. Try nyo po to guys. Nahamon ko lahat ng gawin ito. Sobrang tamis po talaga. Yan. Hmm. Hmm. Ang tamis. Sobra. Oh. Mm. Pa-ex ang hiwa. Pagulo niyo muna tapos pa-ex. Try niyo po guys. Nahamon ko lahat. Promise, magpapasalamat kayo sa akin. I've been stuck now, it feels like